Selamlar herkese arkadaşlar. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber efsane Robux kazanma taktiğini göstereceğim. Abi bu videodan sonra çok kişinin Robux'u olacak ve bunun nasıl kazanıldığını sizlere göstereceğim. Yapmanız gerekenler sadece arkadaşlar bu kanala abone olmak ve videoya like atmak. Şimdi abi videomuza geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an benim bir 10.050 Robux'um var. Ee, sahte diyen arkadaşlar da olacaktır. Ben şöyle bir sayfayı yenileyim. 10.050 Robux'um var abi. Ee, ben bunları nasıl kastım? E, bugün sizlere onun taktiğini vereceğim. Yani neler yapabilirsiniz onları göstereceğim. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi e, yakında 1600 aboneye falan yaklaşacağız. Şu an 1500 aboneyiz. Hepinizin arkadaşlar desteklerini bekliyorum. Arkadaşlar şimdi... Şöyle ben ilk bir tane siteyi göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir site var. Ee, ismi Kiwi Point. Buradan arkadaşlar sizlere nasıl Robux kazanıldığını göstereceğim. Arkadaşlar ben şu an e, 10. 83 kiwi points'im var. Ee, bunlarla arkadaşlar değişik değişik şeyler yapabilirim. Ee, bu 10.83 yani bu 10 kiwi points'i de şeyle aldım ben. Önceki videolarımda ben kiwi points'i göstermiştim. Ee, adminler yani bunu e-posta ile attığımda adminler size değişik değişik kiwi pointler veriyor. Bunların nasıl olacağını göstereceğim şimdi. Arkadaşlar ilk önce şöyle gösterelim. Ee, burada arkadaşlar böyle değişik değişik şeyler var. Bunları genellikle telefondan yapmalısınız çünkü telefon oyunu hepsi. Burada arkadaşlar bakın değişik değişik görevler veriyor. Bakın burada mesela Lords Mobile diye bir oyun var. Diyor ki oyunu indir yani indir oyna. Sonra yani indir, aç. Böyle bir 2-3 dakika oyna. Sonra puanını al diyor. Puan da arkadaşlar 7 puan. Yani 7 Kiwi Points. Ve bu 7 Kiwi Points de size arkadaşlar tamı tamına 7 Robux veriyor. Ee, bakın burada da yine aynısı var. Yine aynı. Bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ondan sonra bakın burada da bir tane böyle var ve burada da Uno falan var. Arkadaşlar burada Adgate Media, Offer Toro, o G A D S. Sonra işte burada bakın daha da başka şeyler var. Burada bakın bunlar var. 3 ee, tanesi ben yapmışım. Bir tanesi Facebook sayfasını tıkladım falan. Buradan işte bu bunu yapacaksınız. Bakın bunların ikisinde yaparsınız arkadaşlar sizlere puan veriyor. Bunların toplamda size 0.5 puan veriyor. Yani yarım Robux gibi bir şey veriyor. Ee, arkadaşlar gifslere gelelim. Bakın arkadaşlar burada ee, bir sürü şey var. Mesela bakın e, burada PayPal funds alabiliyorsunuz. Yani PayPal'da 25 dolar almak istiyorsanız falan. Yani burada böyle 625 GP Kiwi Points yani. Bakın arkadaşlar burada Roblox için şey alabiliyorsunuz. Ben en son buradan Cemre'ye şey almıştım. Robux almıştım. Buradan arkadaşlar ne kadar alacağınızı falan seçiyorsunuz. Mesela bakın 10 tane kiwi points'iniz var. 10 Robux'a hemen çekiyorsunuz. Ben bu videoyu özelde bu arada çekeceğim şimdi. İşte burada Minecraft, PlayStation, PayPal, Steam, Fortnite, LoL, iTunes, Amazon, Xbox, Clash of Clans, Netflix, EB Shop, Spotify ve YouTube. Bu YouTube'un da olayı arkadaşlar size izlenme veriyor. Evet burada gördüğünüz gibi izlenme. Yani bunu yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü bot gibi bir şey giriyor bu. O yüzden arkadaşlar yapmanızı istemem. Arkadaşlar buradan şimdi ben kendime Robux çekeceğim. Evet şimdi ben hemen şöyle yazalım. Evet, X Emircan RS. Change. Evet burada bir tane grup veriyor. Arkadaşlar bu gruba katılıyorum. Bakın şu anki Robux'umu göstereyim. 10.050. Check yapıyorum. Sonra arkadaşlar 10 Robux'u clean diyorum. Evet bakın. Şu an sayfamızı yenileyelim. Şu an 0.43 var. Şöyle arkadaşlar bakın 10.050 yeniledim ve artık 10.060 Robux'um var. Arkadaşlar böyle 10 Robux kazanabilirsiniz. Burada da yani grup böyle bir şey. Bu grup tabi değişik bir şey. Burada da bir tane şeyi varmış. Oha lan. Değişik, ilginç. Neyse arkadaşlar kapatalım. Şuraları da kapatalım. Arkadaşlar böyle Gördüğünüz gibi Roblox'tan e, güzelce kolayca Robux alıp biliyorsunuz. Buradan şu an gönderdim yani mesela. Gördüğünüz gibi şu an 0.83 kaldı. Bu arada arkadaşlar ben size aşağıdan referans kodum vereceğim. Bakın burada referans point var. Ee, bazı arkadaşlar referanslar yapmış. Şuradan gösterelim. E, network size falan yani böyle. Arkadaşlar ve burada işte YouTube content'i var. Mesela diyelim ki siz de benim gibi böyle video çekip e, göndereceksiniz e, 0 ile 100 Robux yani 0 ile 100 izlenme arasında bir şey vermiyorlar. 100 izlenme ve 1000 izlenme arasına 10 kiwi point veriyorlar. 1000 izlenme üstü ise arkadaşlar size 50 kiwi point veriyorlar. Evet arkadaşlar. Sonra işte burada e, bunların kim olduğu yani Kiwi Points'in kim olduğunu falan anlatıyor. Partnership ise arkadaşlar eğer 1000 abone ve 5 milyon abone arasıysanız burada partnerlik alabiliyorsunuz. Ama tabii ki de kabul etmeleri falan olanak dışı. E, burada görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar burada şey istiyor sizden. E, metot veya işte şeyleri Discord'dan veya Skype'dan e, konuşabilirsiniz. Arkadaşlar böyle e, gördüğünüz gibi şu an spend pointimde isimde 16.5 yazıyor. Şimdi arkadaşlar bir tane daha taktik var. Bu taktik ise nedir? Bu taktik arkadaşlar benim Roblox grubuma katılıp akşamki çekilişlere katılmak. Arkadaşlar benim böyle bir Emircan RS diye bir grubum var. Buraya zaten Emircan RS yazdığınızda gruplara tıkladığınızda buraya hemen geliyor. Arkadaşlar bu gruba katılıyorsunuz. Bu gruba katıldıktan sonra arkadaşlar akşam saat 8'de yani bugün de zaten var. Bugün de arkadaşlar saat 8'de bir çekilişimiz var. O çekilişe arkadaşlar katılıyorsunuz. Ve arkadaşlar bizim Discord'da özel yayınladığımız e, bazı scriptler veya çekilişler oluyor. Bunlar da arkadaşlar nasıl oluyor bakın. Burada abone SS diye bir odamız var. Bu abonelere özel bu arada o da. Abone SS. Buraya arkadaşlar 3 kanala yani şuradan bu 3 tane kanala abone olduğunuzu SS olarak atıyorsunuz. Ve sonra sizlere özel bir yetki veriliyor. Abone diye bir yetki veriliyor. Ve arkadaşlar burada işte özel çekilişler, abonelere özel çekilişler ve burada bakın gördüğünüz gibi e, özel scriptler falan var. Alper'in bu videosundaki yayınladığı şey mesela burada var. Ama dediğim gibi bu sadece abonelere özel arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar buradan da zaten gelip okuyabilirsiniz. Discord'a gelmek istiyorsanız da abi discord.gg slash elitre yani şöyle yazacaksınız. Nokta .gg e, nokta .gg slash elitre yazıp böyle yazıp arkadaşlar Google'a gelebilirsiniz şuraya yazacaksınız. Ve arkadaşlar bir değişik tür ise şudur. Abi Adopt Me'de pet satmak. Cidden Adopt Me'de pet sattığınızda arkadaşlar yani ee, bayağı bir Robux kazanmış oluyorsunuz. Biz şöyle arkadaşlar gösterelim aldığımız petleri. Bu arada petleri alan arkadaşımızın ismi Enes. Kendisi benim arkadaşım. Ee, bizim de ortağımız. Ee, şöyle arkadaşlar aldığı petlerin fiyatlarını burada görüyorsunuz. Bakın şu anlık sadece bu petleri alıyor. Ama sizde arkadaşlar daha da farklı farklı petler varsa benle iletişime geçebilirsiniz. O petleri de sizden alırız. Ee, yani para karşılığı. Ve diyeceksiniz ki scammer'sanız yani scammer'sanız nereden bilebiliriz? Burada da arkadaşlar Enes'in çoğu e, vouch yani kanıtı duruyor. Kendisi hatta bakın e, görüyorsunuz Mega Neon Bet satmış. 10 yani almış. 18k Robux atmış. Yani arkadaşlar cidden dolandırmadan veriyor Enes. Hepinizi arkadaşlar dediğim gibi Discord'da bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım. Arkadaşlarım, kardeşlerim, biraderlerim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonunda da yine e, söylemek istedim. Abi dediğim gibi şu abone rolü e, rolleri nasıl alındığını falan Discord'umuza gelerekten öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar abone olanlara e, farklı farklı ödüller verilecek. Yani o yüzden arkadaşlar hepinizi bekliyorum dediğim gibi Discord sunucumuza. Sizler de gelerek arkadaşlar ailemize katılabilirsiniz. Ekibimizde olabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar abone SS'leri de SS atabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi sizlere özel yetkiler veriliyor. Hepinizi abi bekliyorum. Buralarda da paylaşılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi herkesi bekliyoruz Discord sunucumuza. Lütfen arkadaşlar katılmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.